आधार कार्ड को भारत सरकार ने भारत के सभी निवासियों के लिए जारी की है जिससे भारत में कहीं भी अपनी पहचान साबित कर सकते हैं इस कार्ड को बनवाने या लेने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है पर हमारे देवघर जिला के मुख्य डाकघर मधुपुर के इंक्वायरी ऑफिसर का बेटा कादिर अंसारी भेड़वा के ग्रामीणों के बीच कार्ड बांटने के एवज में उन लोगों से पैसा ले रहे थे तो ना आपका कार्ड है आप मत लीजिए मेरा कार्ड आप पैसा आप पैसा लीजिएगा हाँ, बिना बिना पैसा नहीं हाँ, दीजिएगा क्या क्या चीज का लीजिएगा क्या चीज का नहीं लेंगे वो बताइए हां ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी आप आप डिलीवरी क्यों ये यूनिक कार्ड यूनिक है हाँ? हम कौन है आप क्यों तो आप क्यों पढ़ रहे जिसका ये वर्क है वो जिसका जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है जिसको ये कार्ड देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला वो वो पहुंचाएगा आप मत लीजिए आप मत लीजिए तो नाम पढ़ना आपका कार्ड है आप मत लीजिए मेरा कार्ड आप पैसा आप पैसा लीजिएगा हाँ, बिना बिना पैसा के नहीं दीजिएगा क्या आपका नाम नहीं देंगे नहीं देंगे हम आप आप बिना पैसा के नहीं दीजिएगा नहीं देंगे आप पोस्ट ऑफिस से जाके कलेक्ट कीजिए हम नहीं तो आप आप बीच में क्यों इसमें पड़े हुए हैं हम पड़े हमको ये काम दिया है हम कौन कौन दिया आपको हम लिए कौन दिया पोस्ट ऑफिस से दिया है पोस्ट हाँ। मास्टर दिया है पोस्ट हाँ, मास्टर क्या बोला है पता है आप वहाँ जाके सुबह क्या क्या क्या बोला है आपको क्या बोला है कि पैसा लेना है अच्छा मजीर सुनो जो पैसा देगा सामान दो नहीं तो बात खत्म करो हाँ, बात खत्म आपको क्या पोस्ट ऑफिस से मिला है ना अरे जान मैंने आगे की शूटिंग को इसलिए रोक दिया कि मुझे डर था कि वो मेरे कैमरे को छीन ना ले और मैंने तुरंत सारे मामले को लेके मुख्य डाकघर मधुपुर के डाकपाल को दिखाया सबूत इतना मजबूत था कि वो घटना को इनकार नहीं कर पाए और दोषियों ने अपने कर्मों पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए माफ़ी मांगनी शुरू कर दी मेरा वितरण क्षेत्र बहुत अधिक हो जाने के कारण मैंने उसे वितरण करने के लिए दिया था कि एक काम जल्दी बढ़ जाए लेकिन उसने ऐसा गलती किया इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और अगर भविष्य में दोबारा मैंने उसे कभी दूसरे को बांटने के लिए नहीं दूंगा इतना ही नहीं डाकिया ने खुद गांव जाकर ग्रामीणों के बीच मुफ्त में कार्ड बांटी और उस लड़के ने भी ग्रामीणों से माफ़ी मांगी जी कहना है यही कि मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हुआ जैसे कि मतलब यूआईडी कार्ड हम लोग देने आए थे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए लेकिन हम लोग उसमें दस रुपये करके ले रहे थे जो ये नहीं लेना चाहिए फिर भी ये हमने गलती किया है इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और आइंदा से ऐसे गलती नहीं करेंगे साथ ही इसने 24 ग्रामीणों से अवैध रूप से वसूली गई पैसे को भी लौटाए आपसे जो पैसा लिए है जो हमको नहीं लेना चाहिए वो हम आपको रिटर्न कर दे रहे हैं क्या क्या था इस घटना से आए बदलाव ने हमारे आसपास के लोगों की आंखें खोल दी कि समाज में हो रही कुरूतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है अन्यथा हम शोषित होते रहेंगे मैं मुकेश झारखंड के देवगढ़ जिला का इंडियन हट के लिए